жақсылық бастапқы айналайын қойыпты бола берсін көкпан жақсы өте берсін төменгі мәреге шағалалы шардара ауданы Сүткен елді мекенінен келген еңбек елбек мырзалардың титаник есімді атыменен баруын алғашқа белгілі сырлы келес ауданынан келген жақып қажы көкіміздің баласы ғалымжан жамандос тастадағай мұны төменгі мәреде шардара ауданы сүткент елді мекенінен келген кереметті тұлпарлардың егесі еңбек елбек мырзалардың титаник есімді тұлпарыменен баруын төменгі мәреге жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандоз тастады қадірменді ағайын ә, бәрекелді бұл Оралбек. Таста. Еңкей. Жоғарғы мәреде қазыналық қария көкіміздің аты атыменен. Аттың аты жезгейік. Жоғарғы мәреде Оралбек. Қораш шабындыз тастады қайын. Қалмұрат көкіміздің баласы Оралбек шабындыз тастады ағайын жоғарғы мәреге мұны.